我的朋友思思最近总是头昏，甚至出现了右手麻木的一些情况。她的头部核磁共振显示有颅内多发脱髓鞘改变。那么，什么是髓鞘呢？为什么会出现脱髓鞘这样的情况？我们的神经就像一根电线一样，传导着神经的电活动。那么，髓鞘呢，就是神经这根电线周围的电线皮，起到非常重要的作用。 除了可以保护我们的神经这根电线啊，减少外部对它的损伤之外呢，还会保护神经的电活动的传导，以及起到绝缘的作用。髓鞘脱失的时候，神经的电活动的传导呢，会受到一定程度的损伤，引起一系列神经功能缺失的表现。轻的时候引起头痛、头昏、手脚麻木、乏力；严重的时候甚至出现瘫痪、大小便失禁，甚至意识障碍。 所以，如果像思思这样发现自己有脱髓鞘，要及时就诊，找准病因，才能够减少疾病的发生发展哦。我的朋友思思发现自己有脱髓鞘之后呢，一直非常的疑惑，到底有哪些原因会导致脱髓鞘的出现呢？ 引起髓鞘脱失的病因呢有很多种，比如说先天性的疾病、遗传性的疾病，这其中最常见的就是脑白质营养不良，还有一些获得性的因素也会导致脱髓鞘的出现。譬如说一氧化碳中毒就会导致脑白质的脱髓鞘的出现，还有一些病毒的感染也会导致脱髓鞘的发生，还有免疫相关的炎性脱髓鞘疾病，譬如说多发性硬化、视神经脊髓炎等，还有。 营养缺乏的时候，也会引起神经的脱髓鞘改变。比如说，缺少维生素 B 十二和叶酸的时候，也会出现亚急性联合变性。所以，像思思这样，如果发现自己有脱髓鞘，一定要非常的重视，及时就诊，让专科医生更好的找准病因，才能够减少疾病的发生发展。